Думаю, любой кофеман, да и не только, хотел бы иметь дома настоящую кофейню, в которой можно насладиться любимым напитком. И КАМ 650-85 МС все это умеет. Это умная кофемашина от компании DeLonghi, которая кроме классических эспрессо, капучино и латте макьято может готовить шоколад и какао. Но ее главная фишка – приготовление холодных кофейных напитков. Машина относится к премиум-сегменту, а ее функциональность позволяет почувствовать себя настоящим бариста, не выходя из собственной кухни. Корпус модели изготовлен из металла с элементами из нержавеющей стали. Справа находится резервуар для воды объемом 2 литра. Сверху площадка для подогрева чашек и контейнер для кофе, который вмещает до 400 грамм зерен. Тут же можно тонко отрегулировать степень помола в соответствии с вашими личными предпочтениями и сортом кофе. В обращении машина проста и интуитивно понятна. Она управляется, внимание, при помощи сенсорного дисплея диагональю 4 и 3 дюйма. Но кроме этого есть еще поддержка удаленного управления со смартфона по Bluetooth. Для этого достаточно установить фирменное приложение DeLonghi Coffee Link. С его помощью можно запустить процесс приготовления любимого напитка еще лежа в постели. Программа по большей части дублирует панель управления. Кроме этого, есть возможность создавать новые рецепты, а также получить дельные советы касательно эксплуатации устройства. Теперь отойдем от технических характеристик и посмотрим, на что же способна эта машина. Давайте приготовим холодный кофе с кремовой пенкой. Следуя подсказкам на дисплее, выбираем желаемый уровень крепости, размер чашки и уровень пенки. В емкость из комплекта устанавливаем специальную насадку аэро, добавляем туда несколько кусочков льда и сахар по вкусу. Сюда же подаем свежесваренный эспрессо. Теперь накрываем все крышкой, устанавливаем графин на место и жмем ОК. Через минуту мы получаем бодрящий, освежающий напиток с очень пышной пеной. Ммм, вкусно! По аналогичной схеме готовится горячий шоколад и какао. Эта опция не оставит равнодушными детей. Для этого в молоко добавляем шоколадный или какао-порошок, устанавливаем соответствующую насадку миксер, ждем пару минут и все готово! Вкусно? Что касается кофе в классическом его понимании, то тут имеется 13 запрограммированных напитков и возможность сохранить до 6 собственных рецептов для каждого члена семьи. Из необычных можно выделить Допио Плюс – это двойная порция эспрессо, и Капучино Микс в этом случае машина сперва делает порцию кофе, а затем добавляет горячее молоко. Таким образом, насыщенный аромат и вкус кофе присутствуют даже в молочной пенке. Не останутся в стороне и ценители чая. Машина способна подавать воду нужной температуры для заваривания белого, зеленого, оолонки, черного чаев. Эксклюзивная система вспенивания молока Latte Crema System позволяет получать идеальную густую и воздушную пену для капучино. А специальная насадка Aero дает возможность добиться такого же эффекта даже из холодного молока, например, для украшения коктейлей. Перед каждым запуском и после использования машина автоматически промывает всю систему и точно так же предлагает прочистить капучинатор. DeLonghi ICAM 650-85MS определенно лучшая кофемашина в своем классе. Она очень простая в использовании, обладает широкой функциональностью и способна удовлетворить потребности даже самого искушенного кофемана. Переходите на наш сайт и пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой чудо-машины. Подписывайтесь на канал, не забудьте про лайк, а также узнайте, как наш криворукий повар готовит пиццу и как фотографировать на смартфон. Пока!